hello and welcome friends Python programming सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की यह वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे आप डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में बदल सकते हैं अब ये देख लीजिए यही प्रोग्राम जो मैंने लिख रखा है वो यही प्रोग्राम है और आपको भी यही प्रोग्राम लिखना होगा और बाकी आपको डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में तो पहले से ही जानकारी है बहुत सारी वीडियोज पहले ही मैं बना चुका हूँ इस पर तो बस आपको यही प्रोग्राम लिखना होगा और यहां से करना होगा इसको सेव तो यहां से आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं और फिर इसको हमें कर देना है सेव तो डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूं डिग्री के नाम से तो ये डिग्री नाम दे दिया यहां पर क्लिक करके डिग्री देने के बाद यहाँ पे dot P Y file extension जरूर लगाइएगा और ओके कर दीजिए तो ये हो गया आपका प्रोग्राम अब जब ये हो जाएगा तो फिर यहां से रन पे आना है F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि temperature value in degree Celsius अगर आप डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर वैल्यू देते हैं जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 55 डिग्री तो ये 55 लिखा एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है the 55 degree Celsius is equal to 131 Fahrenheit चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं यहां पे लिखते हैं 78.9 पॉइंट पे भी ले लेगा क्या देखिए पॉइंट में भी ये ले लेगा और आंसर आपको दिखाएगा जैसा कि देख सकते हैं आप यहां पे लिखा हुआ है 78.90 degree Celsius is equal to 174.02 Fahrenheit तो ये प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है इसको देख लीजिए और इसका जो लॉजिक है वो किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा ये शॉर्ट वीडियो है दिखाने के लिए सिर्फ तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video